Спонсор сегодняшнего эксперимента – моя бабушка. Сейчас на моем канале впервые в историю нормальный эксперимент, не в ограничении себя какими-то монодиетами или просто диетами. Посмотрим, как отреагирует мой организм. Наступила слабость уже вот состояние, ты упадешь в обморок, это уже было перед сном. Меня морозит, через сложности уже в первый день эксперимента. Меня уже тошнит от теста. Приятного аппетита. Есть можно, но не хочется. эксперимент. Не в ограничении себя какими-то монодиетами или просто диетой, а эксперимент на пельменях. 15 штук, три раза в день три дня. Посмотрим, как отреагирует мой организм на такую диету. Стоимость пельменей зависит от конкретного рецепта и составляет в среднем 275 калорий на 100 грамм продукта. Состав и полезные свойства пельменей. В основе классических пельменей должен быть только натуральные ингредиенты мука, пшеница, вода, питьевая, яйцо, соль, сахар, мясо, фарш и репчатый лук. Пельмени – сытное блюдо, полноценный прием пищи, которые содержит белки и жиры в начинке и углеводы в тесте. Пельмени нельзя назвать диетическим продуктом, они содержат крахмал, быстро превращающийся в глюкозу и повышающий уровень сахара в крови. Кортизол – это энергия и чувство сытости, которое хватает на долгое время. Гармонирует пельменям заслуженную популярность на всех слоев населения. Интересно, я похудею или поправлюсь? Вред пельменей – тесто из пшеничной муки. Содержит глютен, который противопоказан людям с целиакией. Соль, входящая в состав пельменей, способствует задержке жидкости в организме, что чревато повышением артериального давления и проблем с лишним весом. Чрезмерное употребление пельменей может вызвать проблемы с деятельностью желудочно-кишечного тракта, вздутие и чувство тяжести. Ну, такие эксперименты бы почаще. Вообще не пробуйте такой эксперимент. И студенты такие, мы только это едим. Уничтожено. Кончила приготовление картофельного пюре котенок и соуса. Ничего не делала, сидела, смотрела видосики на ютубе, хотела поиграть. Сегодня половину дня, похоже, буду играть в игры. И если вы еще не подписаны на мой канал и смотрите мои видео без подписки, то таких людей 56%. Смените красную кнопку на серую, нажмите на колокольчик, и тогда вы будете получать уведомления на мои новые эксперименты обезбашенные. Самые первые. И обязательно ставьте палец вверх в поддержку моего канала и этого видео, если оно вам понравилось. И оставляйте внизу в комментариях свои пожелания насчет того, что есть еще целых три дня. Там будет закрепленный комментарий, оставляйте под ним свои идеи. Я не голодная, чувствую легкость. Это вообще такой классный эксперимент, я так думаю, потому что моя маленькая была мечта реализовать ее. Я, я боялась, что вдруг я наберу, а сейчас мне все равно, потому что я занимаюсь, и мне чисто спортивный интерес узнать, насколько изменятся мои показатели. Одно но. Мне могут надо есть пельмени, потому что я их особо-то и не люблю есть часто. Они очень долго лежали, и каждый эксперимент, который я снимаю, и если там он не затратный, в основном затратные эксперименты у меня, когда я покупаю что-то там. А тут я ем только то, что у нас есть. И почему бы от этого не избавиться? И польза, и эксперимент, и проверить на себе. Я решила добавить сметаны. Получается, что даже такое калорийное блюдо, как пельмени, можно сделать почти диетическим. Правда, если приправить пельмени майонезом или сливочным маслом, калорийность еды подскакивает моментально минимум на 100 калорий. Правильнее полить пельмени натуральным йогуртом, сметаной малой жирности или соевым соусом. А вот любимые нами жареные пельмени – жуткая по калорийности бомба. Для организма это не стоит есть совсем даже тем, кто худеть не собирается. Нагрузка на на печень колоссальная. После варки калорийный 100 грамм пельмени с разной начинкой следующее. Уничтожено. До завтра. Доброе утро. Варю себе грибные пельмени. А я решила, что я буду есть разные пельмени, так как у меня помимо мясных есть грибные, есть редькой, творогом, есть с капустой, есть с рыбой, с судаком. Я подумала, почему бы мне не есть именно разные виды пельменей, смотреть на то, сколько мне будет даваться энергии. Вчера я ела 15 пельменей мясных, и, как вы могли заметить, у меня закончился мой прием пищи последний в 5 часов вечера. И что началось потом? У меня началась дикая слабость, уже вот состояние «ты упадешь в обморок», это уже было перед сном, меня морозит. Так у меня всегда происходило, когда я сидела на голоде, когда я только начинала худеть неправильно. Я ела картошку, у меня был эксперимент, можете посмотреть его, это было совсем недавно. Там сложности начались у меня на второй и особенно на третий день. Здесь же, в этом эксперименте, у меня начались сложности уже в первый день эксперимента, и мне было очень дикое желание жрать, я очень сильно хочу есть сейчас, жрать, даже не есть, жрать, хочу жрать вообще очень жестко. Скрузила живот, вот так вот тряслись руки, потому что я хочу жрать. Но я досидела до утра и подумала, что я не буду есть в 10 утра, я уже просто не могу. Я буду есть в 8 утра. Это жесткий эксперимент, не повторяйте его на себе. Это слишком. Люди, которые вообще никогда таким не занимались, не советую вообще. Просто смотрите э, ну, такие видео и просто смотрите. Думаю, сейчас поем, сразу же оживлюсь. Вчера я съела около тысячи с чем-то калорий, но все равно это очень мало. Больше углеводов, чем самих полезных веществ, белка и полезных жиров. В этом вообще нет, только вот быстрые углеводы. Насыщение было буквально на несколько часов. И я поняла, что по-любому я похудею от этого эксперимента. Уже у меня начинает выглядеть по-другому тело. Единственное, чего я не ожидала, думала, что у меня будет насыщение, что у меня не будет чувства голода, и типа вообще будет очень легко проходить. Единственное, что меня спасало, это горячее. И уже от этого меня начало тошнить. Я поняла, что от мяса вот такого мне не становится легче. И даже я не смогла отзаниматься вчера, потому что у меня все переварилось, дало мне энергию, насытило меня. Я профукала тот момент, когда у меня все переварилось, и были силы. Потом у них просто не стало. И сонливость была. Я, кстати, засыпала на час. Такая вот у меня защитная реакция у организма. Когда хочется жрать, он ложится спать. Продуктивность, активность, первый день. Топ. Наступил второй день. Посмотрим, что будет сегодня. Еще стало замечать, что у меня работоспособность мозга начала меня подводить. И я половину начинаю забывать. Теряю концентрацию, теряюсь в пространстве, теряюсь во времени. И это все потому, что я не могу, мне не хватает полезного. Интересно ли для меня этот эксперимент? Интересно. Стоит ли его повторять другим людям? Нет. Как пахнет грибами. У меня, у меня мурашки по коже. У меня мурашки. Потому что я хочу есть. Самое главное, что у меня хорошая сила воли, я не срываюсь даже во время того, что я хочу есть. Но если вдруг это плато перевесится в сторону того, что мне нужно сорваться, тогда я просто охренею от того, что существует в мире диета, эксперимент, на пельменях, которые я не довела до конца. Вот это вот будет жесть. Хотя я очень сильно надеюсь, что я доведу до конца. Капуста, грибы 245 калорий, рыба 240 калорий, свинина 300-320 калорий, свинина говядина 280-290 калорий, говядина 270, баранина 245 калорий, курица, индейка, кролик 200-225 калорий. Кому пельмени противопоказаны? Пельмени нельзя есть при заболеваниях поджелудочной железы, желчного пузыря и почек, когда плохо усваивается мучная жирная пища при болезнях сердца и сосудов к этому блюду также стоит относиться с осторожностью. Нужно обратить внимание на такие признаки, как тяжесть и дискомфорт в желудке, вздутие живота, изжога и острые боли в кишечнике. При их появлении пельмени из рациона лучше исключить. Ну теперь хоть поспокойнее. Я чувствую, что чувство насыщения пришло. Между моими приемами пищи прошло 5 часов. Сейчас я буду варить пельмени. Может быть, с капустой. Что я сделала? Я поспала, потому что мне не хватило сил. В общем, а это покупные. Как вам показать, что здесь? А что там еще может быть? Начинку! Наверное, сейчас таракан вылезет. Скрими! Короче, не густо тут начинки. Прям очень много теста. Три часа осталось подождать до последнего приема пищи. Тут я подождала аж целых пять часов. Сварила сейчас Катюня пельмени с мясом, больше пельменей с мясом нет. Последний прием пищи. У него я обязана буду попробовать сделать кардио, так как все-таки пельмени калорийные так или иначе надо куда-то девать эту энергию, а не оставлять ее в своем организме. Страшно даже представить, как я буду чувствовать себя сегодня. Надеюсь, не так будет плохо, хотя я ем сегодня даже не мясные пельмени. Если информация была вам полезна, ставьте палец вверх и пишите внизу в комментариях, кто любит пельмени <laughs> и кто с чем их ест. И насколько часто вы их едите. Едите ли вы покупные пельмени или же самолепные, которые делаете дома. Только пельменей. И э, такой продолжительности я вообще не ела. В туалет еще даже не ходила. Начинается самое интересное. Уничтожено. я сделала тренировку 30 минут на сжигание 300 калорий. Честно, не думала, что у меня вообще получится, но сегодня у меня рацион питания был таким же, ела пельмени, просто они были другие. И странно, что когда я ела в первый день мясные пельмени, у меня почему-то не было энергии, было бессилие и слабость. А, еще и выпила спирулину, возможно, из-за этого у меня... Что я решила сейчас сделать? Я приготовила котене пиццу, она уже как месяц у меня это просит. Сейчас буду пить спирулину. Это такая зеленая шняга, очень полезная, в которой белки спирулины усваиваются на 95% организм. Индивидуальный источник белка и питательных веществ. Витамин В12. Содержит снижение уровня холестерина, улучшает кожу и зрение, нормализует обмен веществ, улучшает работу мозга, богат минералами, ферментами, антикислотами, улучшает работу поджелудочной железы. Очень классная штука. Недавно стали снова пить. Котену заставляю пить. Она сейчас выпила. <laughs> Эта штука, ну знаете, она она на любителя, ее можно добавлять в блюдо, также можно делать смузи из нее. Кто ни разу не пробовал, советую попробовать. Очень штука прикольная и, кстати, способствует похудению, что очень сильно хорошо для тех, кто хочет похудеть. Питательных веществ, компонентов, которые улучшают работу организма. Лучше просто не дышать. О! покупайте, ссылка в описании. Надеюсь, что завтра у меня будет то же самое, и что я тоже буду заниматься. Пошла в душ. Вышла сейчас после душа. Что заметила? Что моя голова стала а, очень быстро грязница, она стала именно жирной, такого не было. Все тело стало тоже жирным, не в плане того, что я подолстела, а то, что кожа стала жирной, такой прям, знаете, как маслом будто намазали. Я три раза мыла себе тело, и оно сейчас у меня блестит. В общем, пельмени все-таки тоже как-то дают себя знать. сейчас время? Сейчас 13 часов 55 минут. Я проснулась в час, распила свой первый прием пищи в 8 часов утра. У меня нет чувства голода. Мой организм адаптировался к пельменям, но мне уже их не хочется есть. И я хожу в туалет, прорвала дно. А, я уже жду, когда закончится этот эксперимент, когда закончится этот день, потому что это уже невозможно. Я вот сейчас варю эти пельмени, и у меня нет желания есть вообще. Я не знаю, я думала, что у меня все дни будут такие, типа, голодные, что как в первый день. Я полна энергии и сил. Приятного аппетита! Уничтожено. Мой второй прием пищи. Меня уже тошнит от теста. Я бы могла уже прекратить эксперимент сейчас, но я не вижу смысла останавливаться, потому что осталось времени совсем чуть-чуть до завтрашнего дня. Всем бы такую силу воли, как у меня. мне кажется, все бы кайфовали от жизни. Чувство голода было небольшое, но как я вспомнила, что мне надо есть только пельмени опять, желание быстро пропадает. И я думаю насчет третьего приема пищи. Дальше все будет зависеть от того, будет ли у меня чувство голода. Если будет, я съем уничтожена. Решила, в общем, я последний раз поесть. Время 9. Здесь рыбные пельмени из судака. Тут у меня соевый соус, как можно, я прочитала. Это последняя еда на сегодня. И завтра мы узнаем, ребята, какой у меня вес, какие у меня объемы. Для этого пельменя эксперимент закончен. Ребят, пишите внизу в комментариях ваши предположения по поводу того, что у меня может измениться больше объема или вес, или я поправлюсь, или я похудею. Остановите видео и напишите. Подводим итоги сегодняшнего эксперимента. Самое важное, для чего вы здесь сегодня собрались под конец. Я похудела. на 2 килограмма на пельменях. Капец. Следующее. Вы увидите скрины из приложения моих умных весов. Это до, а это после все мои параметры, как они изменились. Также телесный жир, как у меня изменился. В принципе, я похудела, доля жира у меня была в начале эксперимента 1 килограмм 600 грамм, который надо было скинуть, жир, который не нужен моему организму, я скинула 500 грамм. Так что это вообще замечательно. Следующие объемы были до, и как они сейчас у меня после. Единственное, что не поменялось, это бедра. Ты просто нос расковыряла. Наконец-то этот эксперимент закончился. Скажу вам, что он очень сложный. Под конец всегда вас будет догонять чувство голода. Прям жесткое и будет очень сильно плохо в состоянии здоровья. Но ну, потом все нормализовалось, но состояние вот именно из-за того, что холодно было всегда, так как низкий дефицит калорий, это не давало мне вообще никак согреться, и горячих напитков тоже как-то было не легче. Но в любом случае, я проверила этот эксперимент на себе. Вы получили информацию, я получила получила информацию. Но увлекаться пельменями все-таки не стоит. Это очень большой вред. Не повторяйте этого никогда. Спасибо большое за просмотр. Ставьте обязательно палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Внизу в комментариях пишите в закрепленном комментарии, какой эксперимент снять еще на следующие три дня, что есть. Меня зовут Таня, до нового эксперимента. Всем пока!